Bet kā ir ar ekonomisku sakarību? Vai nav tā, ka jo vairāk iedzīvotāju, jo arī lielākas ir iespējas eh, ekonomiskai izaugsmai un otrādi? tā ek ekonomikai nav īsti vilkmes, ja zeme ir tā teikt pustukša. Kā Kāpēc pustukšā? Pie mums Latvijā iedzīvotāju blīvums ir tieši tāds pats kā ASV. Savukārt Igaunijā un Somijā iedzīvotāju blīvums ir daudz zemāks nekā pie mums uz vienu kvadrātmetru tur dzīvo maz cilvēku. Bet šajās valstīs ienākumu līmenis un dzīves kvalitāte ir augstāka, attīstītākā infrastruktūra un daudz advancētākā izglītības veselības aprūpes sistēma. Tas nozīmē, ka nav tik svarīgi, vai pie mums Latvijā dzīvo divi vai trīs miljoni iedzīvotāji. Svarīgākais ir, kas tie ir par cilvēkiem, kas viņiem smadzenēs. Jā, šī imigrācija varbūt nedaudz uzlabos mūsu IKP, bet dzīves līmenī un konverģence uz rietumu Eiropas valstīm tikai bremzēs. Un man tas nav pieņemami papludināt Latviju ar mazkvalificētu darba spēku un pazaudēt Latvijas identitāti.